på med et eh, viktig arbeid som ikke ofte får så stor oppmerksomhet. Eh, det er vel kanskje de som jobber der ute mer på grasrota, både i det kommunale barnevernet og i både institusjoner eller fosterhjem, akkurat på dette feltet. Eh, men det òg å møte dere som måte, utvikler ny både forskning og ny ja, at det, det, som dere holder på å jobbe med, det er òg viktig for oss å ha mer inngående kjennskap til. Og det er jo den måten jeg òg kan klare å formidle det ut til de som, de som jeg treffer. Eh, og vi holder på med utrolig mye spennende arbeid. Eh, og både med ny barnevernslov som vi har hatt ute på høring, eh, og, og, den nye barnevernsreformen. Og når vi altså jobber med barnevernsreform, der kommunene skal få et større ansvar, så er det jo viktig for oss at de som jobber der ute, skal ha den kompetansen som, som er nødvendig. Dette har vært en utrolig inspirerende formiddag, der jeg har fått informasjon om den nye barnevernslederutdanningen, som er veldig viktig hvis vi skal få styrka barnevernet ute i kommunene og er imponert over hva de har klart å få til på dette året. Og så har jeg lyst til å trekke fram den nye barneverns, eller den portalen for, eh, for, ledelse, og ikke minst det arbeidet som forskningen har gjort i, på på barnevernsfeltet. Den forskningen den havner ikke i en skuff, og vi er helt avhengig av eh, forskning hvis vi skal bedre tilbudet.